Шесть-то выбежал Маршрутка, электричка, метро Ой, заспал я глаза Утро Сопоставляю несопоставимое а из рима Давит начало 现实。 much. уходя, оставили, Кто хотел, принимали. Было чем дополняли. Как могли, сохраняли. Чтобы чуть погодя оставлять уходя. Блин. Рот как пристань, век как день, жизнь как тень, это все заповедано нам. Коса на камень, нога бы нога, существование на грани, на кончике иглы качеевы игры это все заповедано нам Луна и солнце Заря и закат Лес облаков Гром, раскат Ночной звездопад Это все считает птиц Извивание рек Гладь озер И тишек смех Небо на всех это все Заповедано Свобода и выбор Сомнений туман Пройти по кромке Сквозь ложь и обман С узорами ран И написать свой сон Запах